Hej, jeśli chcesz się tu znaleźć, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. It's been so long since I've been gone But in the end we'll take new pictures and forgive faces change, but colors still remain the same I know